نلتقي مرة أخرى في موضوع آخر ضمن آه، يعني أساسيات في الرياضيات وهذه المرة الموضوع هو هو ال théorème de Pythagore. théorème de Pythagore الموضوع هو ال théorème باش هاد les axes اللي مكنديرش كندير معلم في الفضاء باش la grille إذن غندي نصوبو اون droite اون droite بلاص كدا كنملها ماشي مشكل وغندير العمودي عليها والمار من هذه النقطة إذن العمودي عليه والمار من من نقطة السي هذا غندير هكا كي على البوان كما على الدروات فهو وحدو كيطراسي ليا زيت أن المهم أن السي هنا ممكن نحركها ولكن يبقى المستقيم دائما عمودي وخا نحركو هكا جيد هاد النقطة ديال التقاطع نسميها نسميها بي واخا ممكن نبدا بي déjà إذا باش غادي نسميها شي حاجة ندير ليها غرامي نسميها بي مثلا العلانية غادي نخبيها منحتاجهاش الآن هادي غنسميها بي لحقاش غرامي نسميها بي الآن هاد نقطة التقاطع نسميها سي الخطأ يمكن هنا كليك على الأذروات وكليك على هاد الأذروات المستقيم وكيحط ليا النقطة سي وحده الآن هاد النقطة أ كنت نسميها شي حاجة أخرى نسميها وغناخد نقطة تنتمي إلى هنا ممكن ناخذ نقطة تنتمي إلى هاد هاد هاد المستقبل كده اسمها أ آه. جيد هاد المستقبل هادو هاد لي دروات ممكن أن نحيدهم ماشي حيدتهم وإنما غير خبيتهم آه، لي سيجمون ناخد هاد لو سيجمون قطعة طول اش وهي شنو كتساوي هي هاد القطعة وهاد القطعة هي شنو كتساوي جيد غادي هكا الأسماء ديال هاد الأضلاع يعني الأسماء ديال المسافات هي اش والأسماء ديال اسم هاد المسافة هي اي المسافة هي عشر إلى آخره يعني. الآن ممكن نبقى نحرك هاد أ آه، ممكن نبقى نحركها على داك المستقيم واخا ما باينش ميمكنش تخرج نجبدها في الجنب لحقاش تنتمي إلى ذلك المستقيم هكذا دائما تنتمي إلى ذلك المستقيم وغيبقى دائما السي عمودي على بي سي بالتالي ممكن ندير الرمز ديال التعامد هنا استعمال القطاع ولكن هذا القطاع اي اي ما نحتاج نافيشي الاتيكيت ديالها يعني السميه ديالها اما هي تكون بغيتها تكون هي القطعه ولكن الاتيكيت ديالها لا هاد النقطه دي الاتيكيت ديالها ما بغيتهاش اف موجودهاش متأكد تقراها و او موجودش متأكد تديرها دي موجودش متأكد زيد تم وقت الآن غنمر للتأكد من مبرهنة بيتاغورس نكتب التكست غندير فيه attention بغينا هادي نسميوها بي اذا بالتالي هادي هاد النقطة نسميها شي سمية أخرى مكيناش اوكي ثم اسمي هذه سي عفوا أو باش يكون بي سي هو إذن هذه خادي دابا نسميها سي ورمي سي وغادي نولي نسميها باش يكون بديك الطريقة اللي فيد ام اكس اللي منو كنتأكدو باش تحقق واخا إذن نكتب بي سي نكتب Alt شابو يعني Alt Gr و تسعود هكذا ونكتب جوج هو لتحت يعني كنقول لها جوج فوق الفوق آه، يساوي يساوي وشنو هي بي سي هي اي ندير le symbole l'objet اي يعني المسافة اي نطلع لفوق ندخل لتحت ندير هاد المربع وندير لو سامبول مضروبة كاين هنا أستثنان ها هي أستثنان ها هي أستثنان كيحسبها بوحدو مخرج ندير آه، ربي أسي اثنان جوج زائد هنا الإشارة إلا ما عرفتش فين كاين شي حاجة ممكن ندير ان كلافي فيزوال ولا حتى جيت جيت مع الجزائر عندي شابو ولا سميتو كنبقى نغير هنا نغير ونبقى نقلب هاد تاع تاعي كيما كلافي فيزويل ديك الشاشة إذن قلنا أبي استدلال تنسينا نجيبها كاع لتحت زائد أسي أس اثنان جوج إيكال ندير أوبجي كاينة أش كاين أش كاين ندخل لداخل الآن ندير أن سامبول ممكن نضرب ندير في أش ولكن كاين هنا أس اثنان نديرها هاهي هي يعني أس اثنان وندير espace وندير زائد نكتب جي نمشي لل symbole. نكتب symbole بوسيدمون كده هناك هادو كيحسبهم اوكي see the text دلوقتي ممكن نحيد هذه وده بس نضغط تكست قدام كده المشكل وندير تحت منها نضغط تكست مش بس يمكن ولا تقيل الاكسيرس علاش هنا بس سي شابو جوج ايكال اوبجي آه، نفس اللون مثلا جيد الآن متساويين دايما واخا نغير السي الموضع ديال السي كيبقاو دايما متساويين هادشي التعامل كي ده الرمز اللي لان كت كتبت النقطة قد الحزي ده ممكن يعني يوم نغسي هذا السبريم يفصل يفصل تشبع لك الورق لاحظوا دائما ممكن تعمود وبالتالي عندنا دائما هذا أس زائد هذا أس يساوي هذا أس اثنان دائما حناير بي جاف ما بغيت المهم أن هنالك تعامل هنا إذا هذا لأن كاين مثلث كاين فيه التعامل هنا إذا هذا أو سائل هذا أو يساوي الوتر وسيبان نشكركم على حسن المتابعة آه، المتابعة وإلى موضوع آخر